Hoje nós vamos falar de um assunto que quase ninguém fala aqui no YouTube. Hoje nós vamos falar de assessoria. Então senta que está começando mais um vídeo. Se você é novo aqui no canal, já deixa o seu like, se inscreva e ative o sininho de notificações. E fique comigo até o final desse vídeo, porque no final eu vou mostrar para você como você pode evitar perder dinheiro pagando uma assessoria se você simplesmente fizer um pouquinho mais de perguntas. E se você não sabe o que é uma assessoria, deixa eu explicar para você. A assessoria é quando um brasileiro chega nos Estados Unidos e para não ficar perdido, ele contrata um outro brasileiro para pegar ele no aeroporto, levar ele para abrir conta em banco, levar ele para comprar um carro, levar ele para comprar um celular, apresentar aquele restaurante mais badalado da cidade e às vezes arrumar uma casa e até arrumar um emprego. Fato, essa pessoa que está te oferecendo esse serviço de assessoria, além da grana que ela cobra de você, ela ainda ganha comissão dos serviços que ela te indicou. Por exemplo, se ela te indicar um banco e você abrir a conta naquele banco, banco, ela ganha uma comissão pela conta que você abriu ali. Se ela te indicar uma concessionária e você comprar um carro na concessionária, ela ganha comissão daquele carro que você comprou. Se ela te indicar um apartamento e você alugar aquele apartamento, ela também ganha uma graninha aí nesse apartamento que você alugou. Ou seja, além da grana que você paga para ser assessorado, ela ainda ganha se você consumir o serviço ou o produto que ela te indicou. E antes que venha alguém aqui no meu canal me encher o saco falando que eu estou incentivando o imigrante a fazer coisa errada, eu não estou incentivando ninguém a fazer nada de errado. Fazer assessoria não é ilegal, é um trabalho como qualquer outro. O que é ilegal é uma pessoa prestar serviço sem ter uma empresa aberta ou não declarar os ganhos desse serviço no seu imposto de renda ou uma pessoa auxiliar, transportar, dar moradia ou incentivar uma pessoa a ficar no país, mesmo sabendo que ela está ilegal. Arrumar trabalho para imigrante que não tem permissão para trabalhar nos Estados Unidos também é contra a lei americana. Mas nem todas as pessoas que prestam serviço de assessoria sabem exatamente qual é o visto ou o status do cliente. Então, contanto que a pessoa não saiba se a pessoa está legal ou ilegal, ela não está fazendo nada de errado prestando assessoria. Fato, não existe nos Estados Unidos nenhuma lei que te obrigue a denunciar um imigrante se você souber que ele está ilegal no país. Mas, auxiliar um imigrante que você sabe que está no país ilegal pode trazer problemas sim. Agora que eu já fiz o meu disclaimer, vamos continuar esse vídeo. Ultimamente eu vejo várias pessoas reclamando aí no muro das lamentações do Facebook da assessoria que receberam. Muita gente falando que não recebeu o serviço que contratou. Mas como eu sempre falo, o combinado não sai caro. O problema aqui não é que a pessoa não recebeu o serviço que ela contratou. O problema é que o serviço que o assessor está oferecendo e o serviço que a pessoa acredita que vai receber são duas coisas totalmente diferentes. Então a expectativa e a realidade acabam não se alinhando quando eles se encontram. Por exemplo, traslado de aeroporto. Expectativa: a pessoa vai me pegar no aeroporto, de terno e gravata, ficar comigo no carro o dia inteiro, passeando pela cidade, mostrando todos os pontos turísticos. Realidade: a pessoa vai te pegar no aeroporto, te colocar dentro do carro e te levar para sua cidade de destino. Contas em banco: expectativa: o meu assessor vai me pegar e vai me ensinar tudo sobre investimento nos Estados Unidos, vai me arrumar a melhor conta corrente, vai conseguir arrumar cartão de crédito para mim com limites altíssimos para eu começar a gastar do, dia, do primeiro dia que eu cheguei nos Estados Unidos realidade. Ele vai te levar no banco, vai te apresentar para o gerente que talvez ou não fale português, muitas das vezes eles falam um espanhol meio aportuguesado, ele vai sentar para tomar o cafezinho dele, você vai lá se virar com o gerente e no final ele vai receber a comissão dele. Compras de carro, expectativa. O cara vai te levar numa concessionária com os melhores preços, os melhores carros, para você conseguir comprar o carro dos seus sonhos com o menor preço do mercado. Realidade, ele vai te levar para a única concessionária que ele conhece que vende carro para imigrante só com passaporte e que dê para ele a maior comissão possível. Ele vai te apresentar para o vendedor e você e o vendedor vão se virar. Eu já vi casos de gente que usou serviço de assessoria para comprar carro em concessionária e depois de algumas semanas o carro deu problema, o cara ligou pro assessor para reclamar do problema e o assessor virou e falou para ele: "O problema não é meu, é seu e da concessionária". E o assessor tá certo, o problema é do cara e da concessionária. A gente já tá na metade. Então se você já passou por algum desses problemas que eu tô falando aqui, coloca nos comentários aqui embaixo pra gente ir alertando a galera que tá pensando em vir pros Estados Unidos. E se você colocar o nome de alguém aqui nos comentários, eu não vou apagar não, eu vou deixar o nome aqui. Então coloca aqui todas as histórias com nome e sobrenome pra gente poder alertar quem são os picaretas de 2018. Moradia, expectativa. O seu assessor vai arrumar a melhor casa ou apartamento para você e sua família, vai te ajudar a preencher toda a papelada e te explicar tudo que você precisa saber para você não perder dinheiro quando você for alugar uma moradia aqui nos Estados Unidos. E se você não conseguir moradia no primeiro dia, você ainda acha que ele vai te levar para dormir no chão da sala da casa dele. Realidade, ele vai te apresentar para o dono da casa, para você e o dono da casa resolver aí os termos do aluguel entre vocês. Em muitos dos casos, eles vão te ajudar simplesmente a procurar casa em jornal ou em mural de restaurante ou supermercado brasileiro, mas ele não vai ficar te dirigindo para baixo para cima por vários dias até você arrumar uma casa que você goste. E se prepare, escreva o que eu estou te dizendo, ele não vai te levar para dormir no chão da sala da casa dele não. Se prepare, se você não conseguir arrumar uma casa no primeiro dia, para ir dormir num albergue qualquer por aí. E para finalizar, emprego. Expectativa: você vai conseguir um emprego no primeiro dia, trabalhando cinco dias por semana, oito horas por dia no mínimo, e você já está aí com o seu pagamento da primeira semana garantido. Realidade: ele vai te apresentar para algumas pessoas que ele conhece que podem ou não estar precisando contratar alguém para trabalhar na construção, ou como acontece em muitos dos casos, esse te ajuda a arrumar emprego significa que ele vai te levar numa padaria ou no mercado onde tem aqueles murais onde as pessoas colocam os anúncios de emprego e dali para diante você se vira. Ele ajudou. Ali você se vira. Espero que esse vídeo tenha aberto seus olhos e que você tenha aprendido nesse vídeo a fazer as perguntas certas para você poder alinhar as suas expectativas com a realidade do serviço oferecido. Eu vou ficando por aqui, até o próximo vídeo, tchau!